Moien, mir sinn hei um Houwald an hei ass eis véiert Editioun vun der Fuelbox. A jo, mir si frou, dass dat elo dëst Joer geklappt huet mat der Fuelbox, dass mer kounten opmaachen. A mir hu gesinn um Publikum, dass d'Leit awer ganz frou waren a sech immens interesséiert hunn an dorop gelauert hunn, dass mer sollten opmaachen an och komm si well se eben déi ganz Zäit näischt gesinn hunn an elo einfach mol erëm richteg gutt Konscht gesinn. Moien, mäin Numm ass Camarda Valentino, ech sinn Autodidakt an ech mole scho ganz laang hei zu Lëtzebuerg an ech hu ganz vill Ausstellungen och gemaach an ech sinn ëmmer frou fir op enger Foolbox matzemaachen. Fir e bëssen e Parcours z'erkläre wéi ech och virginn, dat ass, wat ech ganz gäre schonn hunn, dat ass d'Spontanitéit an der Konscht an och an der Molerei, an datt een domadder wierklech kä seng Gefiller direkt einfach ofginn. Wann ech ufänke mat molen, dann huelen ech zum Beispill elo eng Toile oder e Support, egal, an da fänken ech einfach un ze zeechnen, ze molen an dann déi ganz Inspiratioun, déi kënnt dann. Ech hunn ni eng Idee direkt, ech maachen och keng Skizzen. Ech versichen och do eppes virzebereeden an ech loosse mer einfach komplett meng Kreativitéit op mäi Support, deen no Holz kä sinn, Toile oder maroufléiert Pabeier, an ech loosse mech do komplett goen. Zum Beispill och hei op der Ausstellung elo mat deenen hëlzen Biller, déi sinn am Holz erausgeschnidden an do do man ech genau dat selwecht wéi all déi aner Biller. An wat och flott ass, dat ass hei op de Fullbox, wat ganz interessant war, dat ass, hei konnt ee wierkelech maache wat ee wollt. An fir elo e bëssen ze erklären, wéi dat hei entstanen ass, ech hu fir d'éischt Biller opgehaang, déi grouss, an dann hunn ech einfach geduet, ok, da man ech esou wéi wéi ech meng Biller och molen, ech kommen heihinner an ech man einfach eppes ganz Spontanes. Ech hunn zum Beispill ugefaang mat deem Kapp, deen op de Kopp do ass. An dann, fur et à mesure, ass de Männchen da komm an de Rescht och. An ee Moment hunn ech mer och geduet, Wat soll ech elo wierklech nach dorunner matdeelen? An do hunn ech awer geduet, Ech wëll awer dann ee Bild maachen. Dat heescht, de ganze Panneau, dass dat ee Bild soll entspriechen an och ausdrécken. An do hunn ech dann einfach versicht, mat de Zeechnungen déi grouss Biller total matzeintegréieren, net elo soen, okay, dass den Deel elo besser erauskommen oder net. Ech wollt e Gesamtbild wierkelech molen. An dono, wat ass dann dobäi nach komm? An do ass zum Beispill déi Skulptur komm, déi huet nach eng kleng Geschicht, ass schonn eng vill, vill méi eng al Skulptur. Herno ass och zum Beispill esou wéi dat Holz ass dobäi komm. Ech hunn nach e Bild am Kapp do. An déi kleng Biller, an da bemol stung, stung dat Gesamt do. An all Biller zesumme maachen ee Bild. Dat heescht, et ass e Wierk komplett a sech selwer. Et ass éphémère och, ne, well ech mengen, elo gläich, wa mer elo, d'Poolbox ass nach bis mar, an wann déi eng Kéier net méi do ass, dann, dann ass d'Bild och fort. Mee ech mengen, wat ech och ganz gären hunn, och op de Foulbox wéi a menger Konscht, dat ass vill Spaass, vill Léift mat matdeelen. An ech denken, dat ass ebe mäint. Ech ech maachen dat einfach vum Häerz a vum Bauch. An allez, sou ass dat. Villmools Merci, Äddi. Moien, mäin Numm ass Liz Prüssen an ech sinn immens frou, Iech kënnen am Kader vun dëser fantastescher Ausstellung an der Fuelbox 4 begréissen ze kënnen. Ech presentéieren hei meng Aarbechten. Ech schaffen Hie weist lech mat Stol a mat sengen Derivéen dem Rascht, an domadder probéieren ech da Geschichten ze verzielen. Mäin Uleies, dat gesäit ee vläicht, dat ass d'Natur, d'Déieren an dat, wat si eis kéinte verzielen, ginge mir hinnen nolauschteren, wat mer jo awer leider net méi maachen, well eis déi Kapazitéiten wahrscheinlech mat am Laf vun der Zäit ofkomm sinn. Awer si sinn am Gang ganz haart ze jäizen, wéi ee gesäit do, d'Burning Burning Hearts aus dem Amazonas, den de Leopard, de Léiw, den Tiger, den Elch, alleguerte jäizen se ganz haart, den Outcry, deen ech probéiert hunn Dës Kéier am Stol mam Rascht ze fixéieren an och hannendrun d'Mauer. Ech hunn de ganze probéiert mer de ganze Raum war meng Plaz zu eegen ze maachen an hannendrun ass d'Mauer och mat Rascht wéi ëmmer ugestrach an dann des drop geschriwwen. D'Déiere schreiwen hir Geschicht an enger imaginärer Sprooch drop, déi mir och nees eng Kéier nach net liese kënnen. De Rascht ass eng ganz flott, de Stol dozou ass eng ganz flott Matière. Ech sinn aus dem Süden, do bitt sech dat einfach un, datt een domat schafft. Ech hu mat Laf vun der Zäit missen ëmdenken. Ech hu vill um Buedem geschafft, mat Placken, mit méi schwéiere metalle Placken, an dat altersméisseg geet dat eebe lo net méi. Bon, do hunn ech méi déi liicht Saachen. Ech schaffen och mam Rascht op Pabeier, ech schaffen och, verschaffen och de Rascht op Läinwand, an dann och ëmmer mat dem Uleies. Ganz vill vun den Déieren, déi hir Geschichte verzielen an déi, wéi ech fannen, hire ganze Liewensraum, dee mir hinnen ofverlaangen, dee mir ewechhuelen a si dozou verdämme fir auszestierwen, obwuel, fin de compte, mir eis selwer verdamme wäerten, well wéi dat leschte Barracuda, deen am Gaang ass d'Welt ze huelen, deen ass esou traitéiert, datt dat sech, dat ganzt Bild wäert sech selwer consomméieren am Laf vun der Zäit. En huet sech schonn immens geännert an deenen dräi Wochen, wou en hei hänkt. A finalement wäert de Kosmos, an deem de Barracuda erausschéisst fir d'Welt ze huelen, wäert ganz wäiss ginn a sech selwer consomméieren. Dat heescht, mir wäerten eis iergendwann selwer. Ausläschen, wärend d'Natur sech hiert wäert zeréckhuelen. Dat heescht, d'Welt villäicht, villäicht bleift bestoen, wee weess. Awer mir wäerten iergendwann, mir sinn ze vill, mir stousse jiddwereen ewech mat den Eelebéi an iergendwann gi mir selwer gefriess vun eis selwer. Sou, dat war elo an dësen, dëse Bilan mäin, mäi grousst Uleien, dass dat wat, wéi mech Florence Hoffmann, Bildhauerin géing ech mech bezeechnen. Déi Wierker, déi Der hei gesitt, dat sinn da Wierker, déi ech u sech aus Bicher maachen. Ech benotzen d'Buch als Matière de sculpture. Dat ass dat, wat mech interesséiert. Ech hu virun enger zwielef, véierzéng Joer u sech ugefaangen, Bicher ze sammelen, Bicher déi dann ewech geheit gi sinn. An do hunn ech dann dorauser meng éischt Homo Librie gemaach, dat heescht do war d'Konzept ce que je lis me construit. Dat heescht dann huet een e Kapp gesinn, zwee Féiss an an der Mëtt opgestapelt Bicher. An dat entsprécht fir mech enger Tatsaach, datt wat ee liese kann, kann een inspiréieren, kann dozou bäidroen zu deem wat een dann am Endeffekt ass. An der selwechter Zäit huet dat mir dann och gehollef, fir deene Bicher en neit Liewen ze ginn, well d'Leit hu se souwisou ewechgeheit an et huet mer ëmmer iergdwéi da Leed gedoen, ze denken, dass en Auteur esou vill Energie a vu sech dra gestach huet. An, bon, do ass dat Buch, dat Schrëftstéck ass jo dann iergendwéi beim, bei der Editiounsfirma komm, t'ass distribuéiert ginn an t'ass schlussendlech beim Consommateur ukomm. An et ass och iergendwéi ganz schéin, eebe firwat keeft een e Buch? Fir sech e Pleséier ze maachen, fir engem aneren e Pleséier ze maachen. An e Buch ass a mengen Aen e Compagnon, deen ee begleede kann. An an deem Sënn hunn ech geduecht, maja, dat ass jo dann interessant, well ech dann vu Literatur eriwwer dann an d'Art visuelle ginn mam Buch. Dorops hin, wann een elo hei déi heite Skulpture gesäit an herno déi, och déi Wandaarbechten, Ech hu virdru gesot, ech consideréieren d'Buch als matériau de sculpture. Dat heescht, ech wëll d'Limitte vum Buch iergendwéi erfuersche, gell, bis wéi wäit kann ech goen? A bis elo hunn ech nach keng Limitt fonnt. Am Ufank hunn ech och haaptsächlech mat Bicher geschafft, wou een an d'Tënt och nach vum Text gesinn huet. An elo déi heiten nei Kreatiounen, do gesäit een nach ganz liicht den Text, mee dat fänkt un wierklech nëmme méi als Buch als solcht erkannt ze ginn. dat wär dann zu menge Kreatiounen. Hei bei deem heite Wierk, wat ech och ganz interessant fannen, et gi scho bal sou Zeechen, dat ass scho bal esou wéi eng Kalligraphie an d'Buch als Contenant vun Zeeche, vun Konzepter, vun Iddeen, wat selwer u sech zum Zeeche gëtt. Parallel ass nach en anere Projet, deen ech jo dann entwéckelen, si mat sougenannte Bichermasken, virum Covid 19 wuelverstanen. Do gesitt Der dann eng Partie Bicher, déi ech transforméiert hunn, wou ech da Filteren drop gepecht hunn an och Lastiken dru gebutt hunn. A fir mech ass dat ganz einfach, d'Buch als Inspiratioun als Filter, d'Wësse wat an deem Buch steet, kann e Filter sinn fir sech, fir sech gutt géint oder fir d'Realitéit ze wappnen. Anersäits kann och e Buch, je nodeem wat dra steet, eng Suffocation sinn. An an deem Sënn sinn ech och am gaangen eng Collectioun ze constituéieren, vun Leit also eng Portrait eng Fotokollektioun also Portraiten déi ech da knips vun de Leit déi ganz gären do eben déi Bichermasken entweder undoen mat hinnen hantéieren. Lo mam Covid 19 huet dat héchstwahrscheinlech dann eng aner Konnotatioun kritt, mee bon soll mech do awer net dovunner ofhale well et u sech eppes anescht ass. A mir hunn hei e kollektive Grupp, eng kollektiv Ausstellung mat iwwer 80 Kënschtler, déi hei hiert Bescht weisen, déi richteg frou war kënnen hei matzemaachen an déi sech och richteg engagéiert hunn, quitte dass mer e puer Leit haten, déi eben net konnten iwwert d'Grenz kommen oder déi vulnerabel waren, déi eben net konnte matmaachen oder se hunn eis Biller bruet an einfach gesot, mir kommen dann net déi Zäit, mee mir wëllen awer gär derbäi sinn. Ça fait 25 ans que je suis artiste, mais ça n'a pas toujours été le cas, puisque il y a quelques années, euh, ça fait maintenant bien longtemps, j'ai été trésorier d'entreprise. Et je dirais qu'avec le recul, euh, le fait d'avoir eu ce métier auparavant euh, m'a permis d'avoir beaucoup plus les pieds sur terre pour être plus à même euh, d'affronter entre guillemets cette aventure artistique. Donc la pyramide de laquelle je, suis sorti est en fait euh, une pièce que j'ai faite en 2009. Euh, je l'ai présentée à un salon et elle n'a pas été retenue. Et donc pendant tout ce temps-là, elle est restée cachée dans une pièce. Et il faut croire qu'il fallait qu'elle attende tout ce temps-là finalement. Et le, fait que je sois invité à la fuelbox pour euh, enfin arriver dans la lumière. Euh, au niveau de ma peinture, on est passé d'une peinture euh, plus chaotique, je dirais, avec beaucoup d'impact, beaucoup d'énergie, à quelque chose dans lequel il y a tout autant de l'énergie, mais beaucoup plus intense, où finalement les impacts ont, euh, on, fait place maintenant à, des coulures. Il y a beaucoup d'intensité là-dedans. C'est une peinture qui est euh, faite de petits pas, de pas de côté, de grands enjambements, de, retour en arrière. C'est une peinture euh, énergique, gourmande. contrairement à ce que l'on peut voir, il y a beaucoup d'inquiétude dans cette peinture, du doute. Euh, parfois même des gros, gros, gros nuages noirs. Et euh, j'aime bien l'idée que euh, lorsqu'on est dans l'obscurité, j'aime bien l'idée de trouver la lumière à partir de là. C'est une peinture résiliente. men immer Stëppchen André si vun Didling an äh, Schwmannheim mat an der Fullbox. Jo also mat Technik ass jo dann wéi gesot al Plakaten wou ech dann oppechen an dann herno maan ech spaanen ech et op eng op e Chassis an meeschtens maan ech ëmmer Musiker wëll dat jo Plakaten si Concertsplakaten meeschtens an jo maan ech och meeschtens Musiker. Ech hunn och aner Saachen, e bëssen Portraiten awer. Also mäin Déngen ass Portraite maachen, géif ech soen. Jo, do hunn ech jo eng aner Plakat gemaach. Dat ass vun all deenen Affichen elo vu Mäerz bis September elo, déi elo Concerten, Ausstellungen, Kino, Vun alles wat annuléiert ginn ass, hu ech dat e bëssen zesummegepecht an doraus eben dann Collage gemaach mat engem Stempel drop. Ass héchstwahrscheinlech en Raritéitsdéngen herno, wëll et dat eben nëmmen eemol gëtt, hoffe mer, jo. Jo hei sinn dann nach e puer aner Portraiten a schwaarz wäiss, e bëssen schwaarz wäiss gro esou, gehalen vun bon Dali, Coluche, Steve Jobs do, hei nach den Jimi Hendrix nach eng Kéier, also déi Saachen wou ech gär maan. Bon, hei sinn dann déi Biller, dat ass Rockhistory, dat ass, dat si lauter Portraite vu verstuerwene Museker, et soll eng Hommage sinn un déi Museker. Dann hunn ech bis elo 80 Biller gemaach. D'Biller sinn dann ee Meter mol ee Meter fofzeg am Original, déi ech awer leider net verkafen, wëll ech déi hale fir, wëll et eng Kollektioun soll ginn. Bon, dat eenzegt wat ech maachen ass, et ass méiglech eng Kopie op d'Toile ze kréien. vun 100 mol 70 Zentimeter oder op Acrylglas geet och an déi sinn dann nummeréiert a signéiert vun 1 bis 15. Jo hei hei sinn da lo Biller déi ech lo hei gemaach hunn an de leschten 10 Deeg. Hunn ech e bëssen bëssen Technik geännert, ech hunn e bësse méi manner Fuerf dra gemaach an d'Plakaten e bësse méi zum Virschäi komme gelooss. An ech si Zimmermann a Kënschtler. Ech maache Ketten, Kalligraphie mat de Kettensäge, enfin mat de Motorsee. An mir sinn hei zu Fuelbox-Ausstellung, dat heescht eng wierklech cool Plaz fir Konscht ze sinn hei zu Lëtzebuerg. Wir sind am Mais ça va aller. On va quand même essayer de faire quelque chose au milieu de toute cette situation qui dérive. On est en 2020. Ce serait intéressant de faire quelque chose avec l'humanité de constructif, qui nous permette de continuer ce qui s'est déjà passé jusqu'à maintenant, sans pour autant, euh, sans pour autant reproduire les mêmes schémas qui, euh, qui n'existent pas. Aujourd'hui, l'œuvre dont on va parler, c'est une œuvre sur le plancher. C'est quelque chose qui, euh, sur lequel on peut marcher. Pour ceux qui ne comprendraient pas et qui penseraient que ce soit écrit en d'autres langues, c'est écrit en français. Ah, let's On euh, a euh, Des expériences auraient pu, depuis longtemps, nous mettre la puce à l'oreille, mais il n'en a rien été. Le support qui est ici choisi, c'est pour nous permettre d'expliquer des choses sur du concret sur du... des choses tangibles sur lesquelles on marche. Il semble qu'aujourd'hui, on a tendance à oublier tout ce qu'on est en train de faire Avec ce genre de considération, on va pouvoir continuer à faire euh, exprimer, à faire naître de nouvelles possibilités. Et c'est ce genre de mouvement qu'on doit accompagner. Pour cette œuvre qui est ici représentée, il s'agit d'un texte qui reprend un certain nombre de phrases retenues pour leur, euh, comment dire, Retenus pour leur caractère euh, inaltérable, avec tout ce qui s'est passé déjà depuis, euh, depuis l'aube de l'humanité. Et aujourd'hui, en 2020, les mots n'ont pas changé. On les a plus ou moins emmenés à travers les textes, les chansons, les livres, les murs. Mais on peut aussi écrire par terre. On peut aussi écrire sur euh, n'importe quel support tout support, toute idée, le mot en lui-même est déjà un support. Seulement, dans un monde où l'information se balade à vitesse impossible, euh, on n'a même plus l'appréhension avec les mots. Et c'est là que ça devient intéressant de les ramener à nous, de les garder et euh, de les utiliser, de les faire vivre en même temps que notre culture, en même temps que nos vies. On ne peut plus euh, euh, continuer à mettre euh, des mots les uns après les autres en en oubliant le sens. Les phrases que, l'on construit aujourd'hui nous servent encore de référentiel pour demain, nous, nous servent de base en fait, et nous permettent de nous situer en tant qu'humains, en tant qu'animaux sociaux disons, de nous situer dans les sociétés dans lesquelles on vit. Dans un moment où l'Europe, et le monde est en train de, de s'affoler quant à sa vulnérabilité, il me paraît important de pouvoir euh, remettre tout le monde ensemble et de construire, et euh, de construire quel que soit le langage, des manières pour être ensemble. Jo, a wann elo d'Zäit erëm do ass, am nächste Joer, da si mer warscheinlech mat enger fënnefter Editioun do. No der éischter, déi mer zu Stroossen, also dräi zu Stroossen, déi véiert hei, déi fënnef, wie weess, wou se, wou mer landen, op enger flotter Plaz bestëmmt erëm. Ob mer en Eck esou eng schéi fannen wéi hei, wësse mer net, awer